Sono davvero felice che la provincia di Hiroshima abbia invitato me per fare questo giro e far conoscere questa prefettura anche a voi che state vedendo questo video quindi spero che il video vi piacerà e cercherò di fare il mio meglio Buongiorno Buongiorno Ciao Ti ha detto di no? No Budin Si chiama Budino lui Sì, vedi Oh ma che carino Così adesso mi viene l'allergia e starnutisco per tutto l'aereo Andiamo andiamo andale andale andale Il valigione di Seba Cosa ci sarà in questo gigantesco valigione <laughs> Coperto là che sembra uno cioè, no, Sembra un alien Sono svegliato con i capelli stile Non lo so, ma giuro allora <laughs> decido Migliora la situazione per salvare il salvabile. No, ah, vabbè, oh, non è che stavano male, erano un po' gonfi. Guardate che carini i lavori in corso in Giappone. Ok, sono arrivato adesso a Haneda e stiamo per partire per Hiroshima, non vedo l'ora di arrivare. Ecco qua la valigia. per arrivare qui Ok siamo finalmente arrivati a Hiroshima Saliamo sul bus ce l'abbiamo tutto per noi Guardate le foto di Ala che è un po' più bravo di me a fare foto Guardate perché ci sono già i sakura che sono già fioriti a Shizuoka Izu Ragazzi questo è il memoriale della pace Ci siamo arrivati Devo dire che non so esattamente come mi sento in questo momento Perché questo è uno degli edifici che è rimasto in parte integro Da poco hanno lanciato la bomba del 6 agosto del 1945 E questo è com'era l'edificio originariamente Qui vedete ho appena visto un signore dare dell'acqua perché si dice che è l'ultima cosa che le persone a fine della loro vita vorrebbero avere. Li potete leggere Hiroshima scritto in katakana e qui sopra ci sono i due caratteri, i due kanji che vogliono dire memorial e qua ci sono ancora dei fiori perché è ancora comunque nella, nella mente delle persone tutto ciò. Oh. Thank you so much. Pensate che lui era uno dei sopravvissuti che c'era la guerra. Adesso sono qui a dare questi simboli di pace. È già il secondo che incontriamo. E eh, non lo so, ciao. C'è una sensazione un po' strana Vedete ragazzi che questa statua sta tenendo in mano un fiore che è l'oleandra Questo è stato il primo fiore che è fiorito nel 1946 L'anno dopo che è stata lanciata la, la, bomba E quindi è diventato un po' uno dei simboli di Hiroshima Ragazzi questo è un altro degli edifici che si trovava a meno di un chilometro dal lancio della bomba E pensate che in questo edificio nel sotterraneo un uomo si è salvato di 47 anni E questo dovete sapere che era un negozio di kimoni Questo è il monumento giochetto per i bambini e la ragazza che vedete in cima dovrebbe un po' rappresentare Sadako che purtroppo è morta dopo 8 mesi che è stata in ospedale Ragazzi qui ci sono dei messaggi di pace Come potete vedere qua c'è scritto Heiwa Che vuol dire in giapponese pace Qui c'è la parola Kibo che vuol dire speranza E questo è il carattere di Kizuna Che significa legame umano Ragazzi questa dovrebbe rappresentare una conchiglia che dovrebbe proteggere la città Ragazzi mi sento un po' importante Ho ricevuto il e Kyoka Quindi posso fare delle foto e dei video all'interno del museo Tutto per voi ragazzi Bene bene c'è anche l'italiano Questo è come era prima dell'attacco atomico La città di Hiroshima Guardate quante case che c'erano, con tante persone che vivevano in quest'area. Questo è l'orario in cui è stata lanciata la bomba, il 6 agosto del 1945. E guardate cosa successe a quella città poco dopo, una città distrutta, centinaia di persone hanno perso la vita per questo attacco nucleare. Guardate la distruzione ovviamente E vedete tutto quello che è rimasto è questo edificio che avete visto prima, quel negozio dei kimoni e poi questo Tori che sarebbe il portale e poi due, due banche. Siamo arrivati in hotel finalmente Pepperepe Guardate che meraviglia questo hotel Wow Mmm che buon profumo ragazzi È bellissimo Guardate che meraviglia la vista dalla camera Wow Ecco qui la stanza di oggi C Ho due letti anche se sono da solo La stanza è molto carina Ma ho veramente pochi minuti perché adesso andiamo a cena Ho una fame da lupi Comunque penso che sarà divertentissimo Non vedo l'ora di scoprire cosa mangiamo Eccoci in città Adesso facciamo facciamo un bel giretto Vediamo che cosa vediamo e scopriamo Ecco qui la Hiroshima Hondori Dove ci sono tutti i negozi Ragazzi stiamo andando nell'Okonomimura Che è il paese dove fanno tutte le Okonomiyaki E dovete sapere che l'Okonomiyaki di Hiroshima È un po' diversa da quella normale E lo scoprirete in questo video Guardate qui Avete capito che cos'è diverso da un okonomiyaki normale? Ci sono i noodles! In questo ristorante ci sono stati i pornografiti, gli orange range e anche gli acid back cherry. Ecco, adesso mettono le yamaimo. Oh mio Dio, non vedo l'ora di mangiare l'okonomiyaki di Hiroshima. Ecco qua degli spinaci e le yamaimo che sono delle specie di patate di montagna Ragazzi buon appetito Guardate quante okonomiyaki che stanno cucinando Sono tantissime Che lavoro Oh mio dio guardate che meraviglia Finalmente si mangia Se riesco a prenderla perché a differenza dell'okonomiyaki normale Come vi ho detto ci sono i noodles dentro E quindi faccio ancora più un cesso quando la mangio Ecco e come vedete è diversa da quella di Osaka perché c'ha i noodles Assaggiamola Io l'ho presa senza maionese però piace lo stesso. Oh mio dio, che bontà, è stata buonissima. Ed ecco i miei primi acquisti a Hiroshima. Ho preso uno spazzolino da denti e una lacca per i capelli. E guardate come sono ordinate le file. Basta mettere i piedi qui. <laughs> E adesso stiamo vedendo un'esibizione di luci proprio di fronte al castello di Hiroshima Guardate che spettacolo. Guardate che meraviglia questo spettacolo di luci. E eccolo qui, il castello di Hiroshima. Guardate che meraviglia ragazzi, è bellissimo! Hiroshima Joe, illuminato! Ragazzi sono le 2 di notte ma sono qui a Hiroshima e mi sono svegliato perché ho avuto questo sogno e ve ne parlerò poi quando sto meglio ho avuto un incubo qui a Hiroshima adesso cerco di dormire ancora un po' perché alle 6 dobbiamo fare il check out